哎，那那那个，我在这边再加一个那个 view 进去，然后让大家看一下。那首先呢，我在这边先在 layout 里面，我先新增一个那个 xml。那这边的话，大家 OK 吧？那新增一个那个 Android 的 xml 的 file。那给个名字吧。好，就叫 new 好了，new。 New 的 layout，然后这样我就备一个新的新的诶 new 的这个 layout，那我在这边先放一些东西，放个 test view。 改一下它的值，这样子等一下比较好判断。out。然后再丢个八腾进来吧，丢两个好了，丢三个。 那这边我就不改那个 button 的 ID 啊，那我就记得它是 button one，它是 button two 跟 button 三就好了。那我我改一下它的那个名称，go to。 那第三个八层我就不理他了。那这个 view 呢，当然是也是要有一个 action 啊。那所以我在这边新增一个 class。到这边 OK 吗？有问题可以先提出来哦。新增一个 class。那这个是 new new layout action 好了。 那当然嘛，我们有这个现现在要进个 action，那我们要继承继承 amazing action，那把 u n i m p l e m e n t 加进来，跟 constructor，那加进来之后呢，我们就要去。 link 我们的 button，那让就是让我们把就是让我们 button 点选之后可以做点事情的。那我们在这边 create 一个 button，哎，我要 create 两个 button。首先，先 create 一个新的 button，叫 button one。 <laughs> 哦，对对，刚刚那个拆没了啊！记得先存档哦，不然等下你们又找不到巴腾。那这边去 find 五百 ID 才 find 得到，然后去拿那个 o 腾 info 进来，然后还有那个强制转型，再就是巴腾要去历生事件。 它加进来之后，记得下面要加分号。那这是第一个 button 啊，第一个 button。那我希望它可以 go to 哪里嘞？go to man 好了。那我希望大家可以 change 到 man 的那个 layout，然后去 select view。 对，e c t v i e w 是 layout 哦，不是 id 哦。只哎，诶 v i e w 的部分都是 layout，那像物件啊，什么 button 啊，text view 啊，text 啊，那些都是在 id 里面哦。所以记得找 v i e w 找 layout 的时候是找找那个在在那个 layout layout 底下。 阿迪雷奥，底下。那我现在切换到曼德雷奥，然后分号。还说我问题，看一下，不好意思。嗯，搞一搞 <coughs> 那像我刚刚这边不是有问题吗？那如果我点那个旁边的这个，他都不知道，哎，这样他这边就出现了。如果大家都没有看到那个问题哦，就是，也就是明明就是要 import 进来的东西，他们就没有提示你。那你可以按 Ctrl 加 Shift 加 O，这边就可以看到你那个要 import 的东西。这是。 那个 listen e r 就是那个那个 button 的 listen e r 这样才有办法做 listen。然后我要 c r e 开下底，我要 c r e 开下第二个 button。 那我让我第二个 button 啊，去换到 l a y o u t one 好了，所以我继续 s e layer view。那记得哦，当我要换 view 的时候，是找阿点 l a y o u t 选择到 l a y o u t one。 到这边有问题吗？你看，然后啊，然后啊，这个、这个、这个，哎，这个 action 啊，就是这个 view 啊。那既然它可以去劝阻两个 view 的话，那我就把它做成。 m a n 就是当我开启这个城市的第一个 view 好了，所以我们到我们的 Activity，然后我们把 Select View 的那个第一个 Select View 啊，去改成我们新增的那个 view 叫 New New layout。然后然后我让另外两个两个 View。 都去指，指到那个 new layout。首先，我把 set 那个 second second 这个 view，把它连到 new layout。然后还有这个 main 这个 view，main action 这边，你把它连到 new layout。到这边有问题吗？ 乱把它乱起来。 白的，为什么呢？是因为，诶，我的 activity 不认识这个 view，因为我没有把这个 view 加进来，所以，所以我忘了把它加进我的 action 里面，所以，大家回到我的 activity，回到 activity 这边，然后，去把它 add action。 然后去 new 一个那个 new l a 来 new new new new layer 来 t i o n 然后告诉他显示在哪一个 activity 里面，然后它的 target view id 是。 记得加分号。好了，那我们再 run 一次。OK。嗯，我点到什么？有了，显示出了 button。那这样子啊，我点 go to m a n 然后从 Main 回来，然后 Go to l a y e n e 再从 Go l a y e n e 回来。那第三个 Button 点的都没用啊，因为我没有什么都没做啊，对吗？那到这边有问题吗？有问题吗？有问题吗？